बदन बढ़ती रकम बसम होगा मंड पड़े से गरम रीढ़ की हड्डी सहे जितने जखम इस भीड़ की गूंज में है मेरी अगन बस पे बढ़ती रकम बसम होगा